Como queria que tudo voltasse ao normal Poder voltar pra sua realidade Aproveitar nossa vida real E nunca mais sentir saudade Quando tudo escureceu Um brilho cada vez mais próximo Encontrei com a luz no fim do túnel Mas era o brilho dos seus olhos Passageiro como um raio Nosso filho abandonado Nosso sangue derramado Nosso amor tá selado É que eu sou um pássaro no céu Livre Mais longe de ti É que eu sou um pássaro no céu Sem previsão de voltar E eu lembro do passado como um replay Amizades que larguei e as que levei Tô pensando no aluno que eu deixei Eu falhei na minha missão como um sensei Minha vida eu só desperdicei Vou morrer, meu livro não terminei Tão sozinho, mas eu me sinto bem Não é salvo pra mim, só agora eu sei E não chore quando lembrar de mim pássaro no céu livre, mais longe de ti. É que eu sou um pássaro no céu livre, mesmo assim. céu.